අයිවොන් ඉතින් 20යි 23 මේ E74 වීසා එක වෙනස් වෙලා කියලා ගොඩ දෙනෙක් දැනට දන්නවා ඇති පොඩි පොඩි දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් දුරකථන ඇමතුමුත් ආවා මට කියලා දෙන්න කියලා මේක මොනවාද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් විතර අධ්‍යයනය කළා මේ ගැන. මට හිතුණා පොඩ්ඩක් අත්‍යවශ්‍ය කාරණා ටික විතරක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ ඔය වගේ කරුණු කාරණා ටිකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු E74 එකේ ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා My Hangul Cafe අපි YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බ 2000 අපි 17 ඒ වගේ මට මතක හිටියේ 17 හෝ 18 වගේ කාලවකවානුවල 19ද මට හරියට මතක නැහැ. කොහොම හරි ඒ දවස්වල අපි කරපු වීඩියෝ එකේ දැන් ඒකෙත් පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් ඒ දවස්වල අපි කරපු ඒ ඒ වීඩියෝ එකට වඩා ඒකෙත් වෙනස්කම් රාශියක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ පන්තිවල ළමයි සහ මට කතා කරන අය මේ වීඩියෝ එකේ යම් යම් කරුණු අරගෙන අහනවා මේවා වෙනස් වෙලා තියෙනවද මේවා ට මෙහෙම දැන් ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද? එහෙම කියලා අහපු තැන් තිබ්බා. ඉතින් ඒ තැන් ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න ඕනි නිසා සහ දැනට මේ 20 23 කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕන නිසා මේ විතර වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. කොලෙත් මට හම්බ වෙලා තියෙන නිසා අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද මේකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට මොන වගේ වාසිදායක තත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා ඉදිරියේදී E7 කෝ ගන්න. දැනටමත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති 5000ක ප්‍රමාණයකට E7 මේ අවුරුද්දේ නිකුත් කරන්නට තීරණය කළා තියෙනවා කොරියාව. ඒ වගේම ඊට ඒ අමතරව ඊට අමතරව තමයි අර විශේෂ නැව් කෝටා එකක් කියලා එකක් දෙනවා නේද නැව් නැව් කර්මාන්ත ශාලාවල ඉන්න අයට විශේෂ කෝටාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒකේ කාල 100ක ප්‍රමාණයක් ගන්නට නියමිතයි මේ වෙද්දී. ඉතින් විශාල ප්‍රමාණයක් අති විශාල ප්‍රමාණයකට E74 ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මේ වසරේදී උදා වෙලා තියෙනවා. හොඳ සුභාරංචියක් මම හිතනවා හැමදෙනාටම. ඉතින් අපි බලමු අපි කොහොමද මේකට සූදානම් වෙන්න ඕනි කියලා. මොන වගේ තැන්ද අපිට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ රින් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවානේ. ඉතින් රින් ගන්න පුළුවන් තැන් ගැන අපි පස්සුව කතා කරමු. මේකට කොහොමද අපිට කරගන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත් මම පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. කොයි දෙයකටත් අර අපි කියන්නේ මුහුද හත් ගව්වක් තියා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා නේද? ඇත්තට වෙහෙම කරන්න ඕනේ. එකපාරටම බෑ. කොයි දෙයටත් දැන් මේ නීති වෙනස් වෙනවා කියන එක මේගොල්ලෝ උනත් දැන් කොරියානුවන් උනත් නීති වෙනස් කරනවා කියන එක ඒගොල්ලෝ එකපාරට එක රැයින් වෙනස් කරන්නේ නැහැ වසර දෙකක තුනක කාල සීමාවක් ඒගොල්ලෝ යොමු කරලා රිසර්ච් කරලා ඒ රිසර්ච් වල ප්‍රතිඵල විදිහට තමයි මේ විතර වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වුණත් ඒවට සූදානමින් ඉන්න ඕනි. අපි සූදානම් වෙන්න ඕනි මොන වගේද කියලා කියනවා නම් ඕගලන්ට පසුව අපි අපිට අපි පහුවෙච්ච දේවල් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් අපි ඉදිරියේදී මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉදිරියට වර්තමානයේදී අපි මොනවද දැනට කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන අවබෝධයෙන් අපි වෙනස් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනස් වීම අපි කරන්න ඕනේ. ඉදිරි වසර 10 හෝ 5 ඇතුළත අපි මොන වගේ තත්ත්වයක් කොරියාවේ ඇති වේද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇතුව වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. අපි වෙනස් කරන ඒවා සහ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඒකට ගැළපෙන විදිහට අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එක වටිනවා. ඉතින් භාෂාව ගැන කිව්වොත් මම කලිනුත් මේ වීඩියෝ හැම වීඩියෝ එකකම කියලා තියෙනවා. භාෂාව කියන එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් කොරියාවේදී වීසා මාරු කරන්න හෝ වේවා අපිට වෙනත් ජොබ් ඔපචුනිටිස් කියන්නේ රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න හෝ වේවා අපිට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් තමයි මේ භාෂාව කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉදිරියේදී ගොඩාක් රැකියා අවස්ථා කොරියාවේ තියෙනවා දැනට විශාල අතිවිශාල ශ්‍රමික හිඟයක් තියෙන නිසා කොරියාව තුළ ඉදිරි වසර කීපය තුළ කීපයටම මේ අපි දැන් අපි නොදන්න මෙතෙක් කල නොපැවති සමහරක් ජොබ් ඔපචුනිටිස් විදේශිකයන්ට ලබා දෙන්නට කොරියාව තීරණය කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම කෙයා ටේකර්ස්ලා වගේ රැකියා අවස්ථාත් විදේශිකයන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජොබ් එකක් භාෂාව නැතුව කරන්න කොහොමත්ම අමාරුනේ නේද? එයා කිව්ව වගේ ජොබ් එකක්. ඉතින් එවැනි ජොබ් වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම භාෂාව ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කොරියාවේ ඉන්න අය විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ ඉන්න ළමයිනුත් බලන නිසා විශේෂයෙන්ම My Hangul Cafe අපි මේ විදියට වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඊසෙවන් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කොලේ මට හම්බ වෙලා තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න හිතුණා. 20යි 22 පළවෙනි කාර්තුවේ E74 එක ගැන තමයි මේ සඳහන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5කට වඩා කොරියාව ජීවත් වෙන විදේශිකයින්ට, ඒ කියන්නේ E9 සහ H2 කියන වීසා කැටගරි එක තියෙන අයට මේ E74 එකට මාරු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මූලික සුදුසුකම තමයි අවුරුදු 5ට වඩා අපි වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනි කොරියාව තුල. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මේක මේ ලකුණු දෙන විදිහක් තියෙනවනේ නේද? ලකුණු දෙන විදිහ කියනවා ඒගොල්ලෝ සෝද, චාගයොක්සන්, 연령, 한국어 능력, ඊළඟට 자산, 경력, 추천 ඒ වගේ මේවා මොනවද මේ කියන්නේ? 소득 කියලා කියන ආදායමට 자격증 කියලා කියන්නේ ඕගලන්ට තියෙන මොන හරි ලයිසන් එකකටනේ. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක නෙමෙයි. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක හැරෙනකොට විශේෂ ලයිසන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු දැන් ඔය ඔන්සොන්දොල් කිනංසා 자격증 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ වෙල්ඩින් වෙල්ඩින් වල ඔන්සෝන්ඩල් කියන එක ඒ ඒ වෙල්ඩින් කැට මේ ලයිසන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන් රාජකාරී කරන ආයතනයේ ඒහා සම්බන්ධව දෙයක් තියෙනවා එහෙමනම්. දැන් චිකිත්සා ලයිසන් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා චිකිත්සා ලයිසන් එකත් ඒ වගේ. ඒත් චිකිත්සා තියෙනවා නම් එක චිකිත්සාවක් හරි තියෙනවා නම් කම්පැනි ගොඩක් වෙලාවට මේක ඔයගලන්ට ලකුණු ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වෙනත් ගොඩාක් චගයොක්චින් තියෙනවා උගන්වනවා මෙහි ඔය විශේෂයෙන් F2 සහ F4 කියන වීසා වලට මාරු කරන්න වෙනත් જાතීන් ගොඩක් කරන ඒවා තියෙනවා මට ළඟදී දැනගන්න ලැබුණා. නමුත් ඒවා ගොඩක් කලාවට E74 එකට අදාළ වෙන්නේ නැත්තේ අපි වැඩ කරන ආයතනවල ඒවා නැති නිසා. ඒ ඒ මොනාරි ඒ අංශය නැති නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒක අපිට බැරි. ඊළඟට මේ යොල්ලියොන් කියලා කිව්වහම වයස වයස ඊළඟට ඔයගලන්ට පෙරට හංගුගෝ නිම්ලියක් අත්‍යවශ්‍යයි කොරියානු භාෂා හැකියාව. ඊළඟට චසන් කියලා කියන්නේ දීපල මොනවා හරි ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් කොරියාවේ දීපල කියවහම මේ දැන් කුදොන්සාන් එකක් පෙන්වන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඉතුරු කරගත්ත මුදල් ඔයගල දන්න චොංගි චොක්කම් කියලා ඔයගලන් ඉතුරු කරගන්නවානේ. දැන් මේ පාර ඔන්න ලකුණු දෙනකොට චොංගි චොක්කම් එකට ලකුණු දෙන ප්‍රමාණය පොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු පසුවට. ඊළඟට මේ චුචොන් කියන එක චුචොන්ත එකක් ඒක ඇවිල්ලා සොන්තෙක් හම්බක් යටතේ තමයි තුන්ස එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට ලකුණු ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් දැනුවත් ඇති ඔයගොල්ලෝ අපි ඒ ගැනත් පස්සෙව කතා කරමු. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ මේ කෝදු තම්සා සුනුරෝ කිය තමයි දෙන්නේ ලකුණු. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු තියන අයට අනුව තමයි ඔයගලන්ට ලකුණු තීරණය කළා මේ ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ මේ කැටගරීස් යටතේ. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි මේ ඒ වගේම තමයි මේක මේ කොයොන් චුචොන්ස් එක අරගෙන ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද? එතකොට ඒ කියන්නේ කොයොන් නොදොඹුව හරහා චුචොන්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙනවා. මේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක දෙන කර්මාන්ත ශාලා ඒගොල්ලන් තීරණය කරලා තියෙනවා කොයොන් නොදොඹුව විසින්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ? මේ කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ විසින්. ඒ කියන්නේ කොරියානු ජාතිකයින් අඩු. ඒ කියන්නේ ඒ ඒ රැකියාවට කොරියානු ජාතිකයින් අඩුයි. කොරියානු ජාතිකයින් ඒ රැකියා අවස්ථාවට එනවා අඩුයි. ඉල්ලුම් කරනවා අඩුයි. එවැනි කර්මාන්ත ශාලාවලදී ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් විට පඩි අඩු වෙන්න පුළුවන් වෙනත් හංගියොන් එහෙම නැත්නම් පරිසරය නිසා වෙන්න පුළුවන් කුඟු හංගියොන් කියලා අපි කියනවා වැඩ පරිසරය නිසා වෙන්න පුළුවන් එවැනි විවිධ අවස්ථා විවිධ හේතු නිසා එම සමහර කර්මාන්ත ශාලාවලට කොරියානුවන් අකමැත්තක් දක්වනවා රැකියාවලට එන්න. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ වගේ ආයතන වලට මේ කොයින් චුසොන්ස් එක යටතේ දෙනවා. ඉතින් මේ කොයින් චුසොන්ස් එක යටතේ මේ ඉල්බුන්කි පළමු කාර්තුවේදී සම්චොම්මියන් sorry සම්බෙග්මියන් සම්බෙග්මියන් කියන්නේ 300ක් 300ක පිරිසක් ලබා ගන්නට මේ පාර තීරණය කළා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට බලන්න විශාල ප්‍රමාණයක් මං හිතන්නේ 300ක් කියලා කිව්වහම ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුරිකියෝ වලටත් විශේෂ අවස්ථා ලබා දෙනවා කොරියාවේදී පුරිසන පුණ්‍ය වලට අයිති වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න පුරිසන වලට චේචෝ නිෂ්පාදන සමහරක් වුණාද ගිතා කිගේමි චම්බි චේචෝ කියන එක ඊළඟට කුම්සොක් කගොන් ඔයගලන් දන්නවා කුම්සොක් කගොන් කියවහම ඔයගලන් දන්නවා ඇති චෙපුම් චේපෝ ඊළඟට ෂින්යොකුම් ෂින්යොකුම් කියලා කිව්වහම මේ ආහාර නිෂ්පාදන ඔය කිම්චි වගේ හදන තැන් තියෙනවා තෙන්චන් හදන තැන් වගේ මම අහලා තියෙනවා අපේ අය වැඩ කරනවා එවැනි අයටත් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන තැන් වලටත් මේ කුඩි තන යටතේ ලකුණු හම්බ වෙනවා ඊළඟට ප්ලාස්ටික් තේචෝක් වල ඊළඟට කවු කවු කියන්නේ මේ මොනවාද මේ ෆර්නිචර් වගේ තැන් ඊළඟට හොමියුචෙපුම් කියලා දන්නවා ඔයගොල්ලන් ඒ වගේ අංශවලට ඊළඟට සොම්බා මේ මේ අංශ ටිකකින් මේ අංශ කීපයටම ඔයගලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒක ඔයගලන් මතක තියාගන්න. හරිද? මේ අංශ කීපයටම ඔයගලන්ට මේ මේ මේ අංශ වලින් කුරිසනොබ් යටතේ ඔයගලන්ට ඉල්ලන්නට පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මේක මේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕනි මේ කොයොන් චුචුන්ස් එක ගන්න පුළුවන් කම්පැනි තියෙනවා කියලා මම කලින් කිව්වා නේද? ඒක තීරණය කරන්නේ කොයොන් නොදොම්බුව ඒක තීරණය කරනවා. එතකොට ඊළඟට තමයි දැන් ඔයගලන්ට අවුරුද්දකට වඩා කියාක්සයක ලියා ගන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියාක්සයකට කාලෙට අනුව ඔයගලන්ට වීසා එක ලැබෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟට මම විශේෂ කාරණා විතරක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනිම කාරණා විතරක්. <clears throat> මෙතනදී දැන් මේකේ මේ පාර පළවෙනි පාර ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මේ කොන්ජුෂන්ස් එකේ යටතේ 2023 1 26 ඉඳලා 2 1 වෙනකන් ඇප්ලයි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට <clears throat> වසරටම 600ක් ගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ මුළු වසරටම යොන්දජුන්කෝයම්පු චොච්චොන්කාර්ජයකට 6600න් දැන් පළමු කාර්තුවේදී මෙතන සම් දෙක ගන්නවා 300ක් ගන්නවා මේ චුචොන්ස යුහ්‍යෝකිකන් කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් ළමයි මේ චුචොන්ස එකට ඔයගලන්ට වැලිඩිටි එකක් තියනවා කියන එක මතක තියාගන්න. හරිද? ඒකත් ඔයගලන් ගොඩක් වෙලාවට මේ මගහැර ගන්න කාරණාවක්. මගහැර ගන්න කාරණාවක්. ඉතින් වැඩි විස්තර අපින් දැනගන්න පුළුවන් අපින් වීසා කරන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම පන්තිවල සහභාගී වෙන අය ඉන්නවා. ඒකල මේකලන්ට මම ඒක කියලා දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඒ ගැන අපිට කතා කරන අයට. ඔයගලන්ට වළඳින තැනක් තමයි ඒක. ඊළඟට බලන්න මේ දැන් අපි මේ 2023 මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන මම කතා කරන්නම් E74 එකේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා මෑත අවුරුදු 10 ඇතුළත අවුරුදු 5කට වැඩි 합법 적으로 취업 활동을 계속하고 있을 경우 있을 있는 사람들 නේද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු මෑත අවුරුදු 10 ඇතුළත කොරියාවේ ඉන්නත් ඕනි. ඒ වගේම වසර 5කට වැඩි වෙන්නත් ඕනි E7 ඉල්ලන්න. ඒක තමයි මූලිකම සුදුසුකම ඔයගලන්ට E9 අයට පුළුවන්, E7 අයට පුළුවන්, ඊළඟට H2 අයට හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට චේවේ තෙසං කියන්නේ මේ අයිති වෙන්නේ නැති අය කවුද කියලා කියනවනම් ඔගලන්ට මේ දඩ මුදල් පොල්ගම් ඕචිමාන නිසාගේ හංගල් පදංචා පොල්ගම් ලබා ගත්තොත් මොනවා හරි දෙයකට චුරික්කුක් විබන් චුරික්කුක් පොබ් විබන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකට පොල්ගම් આવොත් එහෙම දඩ මුදලා ඕචිමාන වලට වැඩියි. මාන 50ට වැඩිය આવොත් ඒගොල්ලන්ට ගන්න බැරි වෙනවා E7 apply කරන්න බැලි වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක්. තව දෙයක් පුංචි මතක් කරන්න ඕනේ මේ බලන්න දැන් අපි කියවනේ වසර 5ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. තාමන් චියොක් කිගානි සානියෝ නිසං ඉතරාදෝ සවේතුහ ප්‍රෝග්‍රෑම් සම්තංගෙන ලිසුහන් කියමු චියොක් කිගාන චුන්ජොක් හන්ගොසුරෝ හොම් කියලා කියනවා. ඒක හොඳ මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් ඔයාලට සවේතොන් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තුන්වෙනි ලෙවල් එක ඊසු කරලා තියෙනවා නම් ඊසු කියන එක මතක තියාගන්න තුන්වෙනි ලෙවල් එක සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ලෙවල් එක සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් වසර 4ක් වුණත් ඔයාලගේ කාල සීමාව කොරියාවේ වැඩ කරපු කාල සීමාව වසර 4ක් වුණත් වසර 5 සම්පූර්ණ වෙච්ච විදිහට සලකනවා කියලා කියනවා අරක සම්පූර්ණ කරලා තිබුණා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ සම්තන්ගේ අනිවාර්යෙන් කරන්න KKI පිළවෙල ටෙස්ට් එකෙන් සම්තන්ගේට පාස් වෙලා සම්තන්ගේ පැය ගන්න අනිවාර්යෙන් කරන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් ඔයාලට ඔන්න මම මතක් කරේ ඉක්මනින්ම කරගන්න ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් E7 ඊළඟට මොනවාද චෝසේචේ නප්චා කියලා කියනවා මොකක්ද චේන චෝසේ චේනප්චා කියලා කියනවා ඒගොල්ලන්ුත් අපි කියන්නේ මොනවද අපි ඒකට කියන්නේ මේ ටැක්ස් ගෙවපු නැති අය වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට චුරිප්කු පොප් සාපේ ඊ සංවිපන්සා ඉමිග්‍රේෂන් ලෝ එක හතරකට වාර හතරකට වඩා විබන් කරපු අය කියන්නේ කඩපු අය ඊළඟට සම්ගියවල් ඉසම් ෆුල් පොප් චෙරියෝ ඊලියොක් ඊරියොක් තියන අය එහෙම නැද්ද කියන්නේ මාස 3කට වඩා ෆුල් පොප් වෙලා හිටපු අය ඉල්ලීගල් හිටපු අය මේ අයට E74 ගන්න බෑ කියන එක මතක තියාගන්න ඕනවා. හරි කාරණාවක් හේතුවෙන් ඔය කියන කැටගරිස් යටතේ ඔයගොල්ලන් ওই විදිහට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් වරදට ගන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්න ඕනි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සනොක්කියෝ කචි කියලා තියෙන ලකුණු 52කට වඩා ගන්න ඕනි එකෙන්. ඔය විශේෂයෙන්ම යොංගන් සෝදුක් එක යටතේ ඔයගලන් ගන්නවා නම් E7 එක යොංගන් සෝදුක් කියලා කියන්නේ වාර්ෂික ආදායම යටතේ ඊළඟට මිරේකියෝ කච්චි කියන්නේ ඔයගලන්ට හේදන් හම්බොක් තියෙනවා. ඒගොල්ල මේ මේ මේ මේ ශේෂ්ත්‍ර වලින් ඔයගලන්ට ලකුණු දෙන්න ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන සුසුකම් වගේ දේවල් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ හරහා ලකුණු 72කට වඩා ගන්න කෙනෙක්ට E7 ඉල්ලන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ විතර කිචුන් දෙකක් එන්න ස්ටෑන්ඩඩ් දෙකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට E7 ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් මේ කරුණු දෙක යටතේ කියන එක මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඉතින් ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද කලින් එකට වඩා ලකුණු වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන දැන් කතා කරමු. මේ යොංගන්සෝතෙක් ගැන කියනවා නම් ළමයි වාර්ෂික ආදායම ගැන තියෙන කියනවා නම් ඔයගලගේ වාර්ෂික ආදායම සම්චොන් සම්බෙක් වලට වෙලා තියෙනවා නම් සම්චොන් සම්බෙක් වලට වඩා තියෙනවා නම් ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. ගිය පාර වගේම තමයි මේකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. කලින් එක වගේම තමයි 2023 කියලා එකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඊළඟට සම්චොන් බානන් ඉසං 3000ට වැඩි නම් වොන් වොන් වොන් 3000 නෙමෙයි මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මානොන්නේ මානොන් සම්චොන් මානන් වලට වඩා තියෙනවා නම් ලකුණු 15කුත් ඊචොන් යුග්බෙක් පානන් වලට වඩා තියෙනවා නම් ලකුණු 10කුත් ලැබෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට සින්චොන් ඉල් කිචුන් සින්චොන් ඉල් කිචුන් 최근 2년간 각 2,600만 원 이상의 연간 소득 관, 관할 세무서 세무서 발행 සෝදුක්‍රමෙක් චම්යන්සෝ මේ සෝදුක්‍රමෙක් චම්යන්සෝ කියන එක ඔයගොල්ලෝ අදාළ සෙමුසෝ එකෙන් එහෙම නැත්නම් අදාළ මේ tax office එකෙන් ගන්න ඕනි ඔයගලන්ගේ යොංගම් සෝදුක් එක ඊචොන් යුක්බෙක් මානන් වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊචොන් යුක්බෙක් මානන් වලට වඩා එක අවුරුද්දක හෝ අඩු වුණොත් එහෙම ඔයගලන්ට මොකද වෙන්නේ? ලකුණු ලැබෙන්නේ නැත. ලකුණු ලැබෙන්නේ නැත. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. වසර පසුගිය වසර දෙකනේ බලන්නේ. දැන් අපි 2023 2022 ඉල්ලනවා කියමුකෝ. 2022 ඉල්ලනවා නම් 2019 sorry 2000 කොහමද බලන්නේ? 2022 ඉල්ලනවා නම් 2021 20 කියන වර්ෂ දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාට බැලෙන්නේ. ඒතර මේ වර්ෂ දෙක බලද්දී අවමය 2600 වෙලා තියෙන්න ඕනි. එක වසරක 2300ක් වෙලා අනිත් වසරේ 3300ක් වුණත් වැඩක් නැහැ. මේකේ අවමය නැති නිසා. අවමය 2600 වෙලා තියෙන ඕනේ එක වර්ෂයක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අපේ අයට වරදින තැනක් ඕක. මට මේ අවුරුද්දේ සාචන් මානන තියනවා ගිය අවුරුද්දේ මට තියෙන ඊචන් සම්බෙක් මානන. ඇයි බැරි කියලා අහනවා. බෑ. ඒක බෑ ඒක ස්ටෑන්ඩ් ඒක ලං ඒක වෙන් කරලා තියනවා මේ විදිය තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන නිසා කියලා තියෙන විදිහට ලකුණු දෙන්නේ. ඊළඟට මේ මිරේ කියෝ කච්චියට තිය ඔයගලන්ට සුදුසුකම් පෙන්වන්න ඕනේ නේද? 자격증 소지자 자격증 එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට ලයිසන් එකක් තියනවා කියලා නේද? කිසා කියලා ටෙක්නීෂියන් සනොප් කිසා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ටෙක්නීෂියන් ඔය වගේ හිනන්සා කියන 자격증 තියෙනවා කොරියාවේ වෙන් කරලා තියෙන ඔය වගේ ඒවා. ඉතින් ඕකෙන් දැන් ඔයගලන්ට මේ කිනන්සා 자격증 එකට ගොඩක් අපේ අය අවධානය යොමු කරලා තියෙනවානේ නේද? සෑහෙන දැන් ඔය චිගේචා උන්ජුන් කිනන්සා වගේ 자격증 ගොඩක් අය කරනවා. ඉතින් මේකේ තමන්ගේ කම්පැනි ඒ චිකිත්සාවකුත් තියෙනවා නම් තමන් ඊට අදාළව දේවල් කරලා තියෙනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒත් වෙල්ඩින් ගැන කතා කරනවා නම් මේ ඔන්සෝන් දොල් කිනින්සා චකිතුන් කියන එකත් ගොඩක් වෙලාවට ඒකටත් ලකුණු 10ක් හම්බෙලා තියෙනවා වෙල්ඩින් තියෙන ළමයි ඉන්න කම්පැනි වල. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ මේ ජොංගි කිනන්සා කියලා චගයක්සන් එකටත් ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පැනි වලදී ලකුණු හම්බ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් කිනන්සා චගයක්සන් එකට ලකුණු 10ක් අපේ ළමයි ගොඩක් ගන්නවා. මේ සනුප් කිසා එහෙම නැත්නම් කිසා වගේ වට ලකුණු ගන්න පෙළඹෙනවා අඩුයි. මොකද ඉගෙන ගන්න තියෙන කාලය අඩුකම සහ ඔයගලන් ඒ අවස්ථා දන්නේ නැතිකම නිසා මග හැරෙනවා ඒ වගේ. ඒ වගේ ඒවා. ඊළඟට මේ දෙක මේ චගයක්සන් එක හෝ කිරියන් කොම්ජන් තොංගා කීරම් කොමිසම් කියලා කියන්නේ ඔගලම් කරන මොනවා හරි දැන් අපි කියමු ඔගලම් මොනවා හරි මැෂින් එකක වැඩ කරනවා කියලා. මේ මැෂින් එකේ තමන් මේ මැෂින් එකේ වැඩ කරන තරම් දක්ෂ පුද්ගලයෙක්. එහෙම නැත්නම් තමන් මේ කරන රාජකාරිය තමන් හොඳටම කරනවා කියන කෙනෙක්ද කියලා බලන්න කීරම් කොමිසම් ටෙස්ට් එක කරන්න කෙනෙක් එනවා. ඔගලන්ගේ කම්පැනි එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. කම්පැනි ආයුධුම් කරාට පස්සේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ කීරම් කොම්ජින් ටෙස්ට් එක කරනවා. මම හිතන ඕෂිප් මානන් වගේ ගන්නවා ඒකට. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේකට ලකුණු 10ක් හම්බෙනවා. හැබැයි මේ කීරම් කොම්ජින් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. කීරම් කොම්ජින් එක කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ ටොපික් 3 හෝ සවේතොම් හප් 3 සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද අනිත් එක තමයි පුරි සනප් වලට විතරයි කීරම් කොම්සෙන් එක අදාළ වෙන්නේ පුරි සනප් වලට විතරයි කියන එකත් මතක තියාගන්න එතකොට ඒ දෙකෙන් එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට මේ ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් 10. ඊළඟට ඔයගලන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වලට කුදුම්හක්ක චොර පොජල් කියලා කියන කුදුම්හක්ක චොර අපි කුදුම්හක්ක කියන එක අපි ලංකාවේ ඒ ලෙවල් වලට සමාන කළා. එතන ලකුණු පහක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට චොම්මුන් හක්සා තියනවා නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි චොම්මුන් හක්සා කියන එක සමාන කරනවා ලංකාවේ අවුරුදු 3ක ඩිප්ලෝමා තියෙනවනේ නේද? අවුරුදු 3ක් එක දිගට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඩිප්ලෝමා. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු දෙකට වඩා ඉගෙන ගත්ත ඩිප්ලෝමා වගේ එකක් මේ චොම්වන් හප්සා වලට සමාන වෙනවා. ෆුල් ටයිම් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේ එකකට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව හප්සා කියලා කියන්නේ බැචලර් ඩිග්‍රී එකක්. බැචලර් ඩිග්‍රී එකක්, BA ඩිග්‍රී එකක් වෙන්න පුළුවන්, BSc වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොන හරි ඩිග්‍රී එකකට ඔයගලන්ට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඊළඟට ඔගලන්ට ලකුණු දෙන ඊළඟ කැටගරි එක තමයි වයස. වයස කැටගරි එකේ ගිය පාර 2022 වගේම තමයි දැන් මේවත් මේ අධ්‍යාපන මේවත් 2022 වගේම තමයි වෙනසක් වෙලා නැහැ 2023ට මේ වයසේදී වෙනසක් වෙලත් නැහැ වයසටත් අවුරුදු 24 වෙනකන් ලකුණු 20කුත් 27 වෙනකන් 17කුත් 29 වෙනකන් 14කුත් 32 වෙනකන් 11කුත් 34 වෙනකන් 8කුත් 39 වෙනකන් 5කුත් ඔන්න ඔය විදිහට හරි අඩු වයස වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න ලකුණු දෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා ඒකත් මතක තියාගන්න ඊළඟ කාරණාව තමයි හංගුගෝ නිම්නියම්. හංගුගෝ නිම්නියම්. ඉතින් කොරියානු භාෂා හැකියාව. කොරියානු භාෂා හැකියාවට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? බලන්න අපි ටොපික් එක ගැන ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු. ටොපික් විභාගයේ පස්වෙනි ලෙවල් එක. ඕගප් කියලා අපි හඳුනනවා. පස්වෙනි ලෙවල් එක තියෙනවා නම් ලකුණු 20කුත්, හතර තියෙනවා නම් ලකුණු 15කුත්, තුන නම් ලකුණු 10කුත් දෙක නම් තියෙන ලකුණු 5කුත් කියන එක මතක තියාගන්න. ඔන්න ඔය විතර ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකේ මේ ටොපික් එකට ලකුණු දෙන්නේ කොන්ෂි චොම්සු ප්‍යෝ යුහ්‍යෝ කිගන් නේමන්. යුහ්‍යෝ යුහ්‍යෝ කිගන් කියලා කියන්නේ වැලිඩිටි එකක් තියෙනවා නේද ටොපික් එකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටොපික් එකට සාමාන්‍යයෙන් වසර දෙකයිනේ ටොපික් සහතිකය ඔයගලන්ගේ වැලිඩ් වෙන්නේ. වැලිඩ් වෙන්නේ වසර දෙකයි. තින මේ වසර දෙක යටතේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි සහත් එකේ. එතකොට විතරයි මේ කැටගරි යටතේ මේ විදිහට මේ මේ ලකුණු ටික හම්බ වෙන්නේ ඔයගලන්ට ඒ ඒ ලෙවල්ස් වලට. ඉතින් සවේ තුන්හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කතා කරන්න ඕනි ටොපික් එක විතරක් නෙමෙයිනේ නේද? සවේ තුන්හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න සජොම් පියොන්කා තොම්සනන් ඉන්දම් අන්දම් කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සජොම්පියංගා දැන් අපි අපි ගොඩක් මයිහංගල් කැෆේ එක අපේ MSc ඇකඩමියනොත් අපි සජොම්පියංගා එකට ක්ලාස් එකක් කරනවානේ නේද මේ ලෙවල් ටෙස්ට් එකට කියලා. ඉතින් ලෙවල් ටෙස්ට් එකට ළමයි ගොඩාක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ලෙවල් ටෙස්ට් එකෙන් අපි දන්නවා ලකුණු 50ට වැඩිය ගත්තොත් තුන්වෙනි ලෙවල් එකට සමත් වෙනවා 60ට වැඩිය ගත්තොත් හතරවෙනි ලෙවල් එකට සමත් වෙනවා 80ට වැඩිය ගත්තොත් පස්වෙනි ලෙවල් එකට සමත් වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ ලෙවල් වලට සමත් වුනහම අපිට මේ ලකුණු තියනවාද? මගෙන් ගොඩාක් අය අහන ප්‍රශ්නයක්. ලකුණු තියනවාද? මොකද හිතන්නේ ළමයි? දැන් ඕකට ලොකු තරකයක් මහුගිය දවස්වල තිබ්බා. සමහරක් අය මේකට ලකුණු දෙනවා. සමහරක් අය කියන ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉමිග්‍රේෂන් එකකින් ඇහුවම තා මේකට ලකුණු දෙනවා කියලා කිව්ව අවස්ථාවල් තිබ්බ නැත්තේ නමුත් දැන් ඒගොල්ලන් මේ කොලේම දාලා ඉවලා තියෙනවා. සජොම් පොංකා චොම්සුනන් ඉන්ජොම් ත්වෙචි අනම් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලන් හතරවෙනි ලෙවල් එකට සමත් වුණා කියන්නකෝ. හතරවෙනි ලෙවල් එකට ලකුණු 60ට වඩා සමත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලන් හතරවෙනි ලෙවල් එකේ කියලා සලකන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 공식 이수준 있어야 됩니다. 단계별 확인서 있어야 됩니다. මේ දෙක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් හතරවෙනි ලෙවල් එකට සමත් වෙලා විතරක් මදි. හතරවෙනි ලෙවල් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනි පන්ති වලට කජොන් සින්චොන් වලට. කජොන් සින්චොන්. ඕගොල්ලෝ දන්නව නේද? අපි කජොන් සින්චොන් කරනවා කියලා කරනවනේ නේද? ඒ මොකද්ද අපේ ඒ අධ්‍යාපන පාඨමාලාවට ඉදිරි මේ මේ මේ පාඨමාලාවට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. දැන් මේ දවස්වල සම්තන්ගේ රෙජිස්ටර් කරනවා ඕගොල්ලන් කජොන් සින්චොන්. ඉතින් මේ කජොන් සින්චොන් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්නට අවශ්‍යයි. කජොන් සින්ඩ්‍රෝම් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරක්ම නෙමෙයි. ඒකේ දැන් හතරවෙනි ලෙවල් එකේ නම් පැය 100න් පැය 100න් ඔයගොල්ලන් පැය 80ක් සම්පූර්ණ කරනහම ඇත්සි විභාගෙ ලියන්න මේ පැය 80 සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ටැන්ජිබල් හගින්සෝ කියලා එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක හතරවෙනි විභාගේ සමත් වුණොත් හතරවෙනි ලෙවල් එකේදී විභාගේ චුංගම් පියොම්කයි කළා. චුංගම් පියොම්කා චුංගම් පියොම්කා කියලා කියන්නේ හතරවෙනි ලෙවල් එකේ විභාගේ. මේ චුම්කම් පියංකා එක සමත් වුණොත් ඔයාලට ලකුණු කීයද තියෙන්නේ 20ක් තියෙනවා ඇයි ඊසුජන් එක හම්බ වෙනවනේ හජුන් ඊසුජන් එක හම්බ වෙනවනේ ඒතර ලකුණු 20ක් තියෙනවා සවේතුන් හබ් එකෙන් දැන් සමත් සවේතුන් හබ් ලෙවල් ටෙස්ට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හතර වෙනි ලෙවල් එකට සමත් වෙලා හතර වෙනි ලෙවල් එකේ අර පැය 80 විතරක් සම්පූර්ණ කරලා ඊට පස්සේ එක්සෑම් එක කරහට පස්සේ මොනට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. කලින් මේකේ 15යි තිබ්බේ. ඔන්න දැන් 20ක් හම්බ වෙනවා. වැඩි කරලා තියෙනවා කලින්ට වඩා. කලින්ට වඩා වැඩි කරලා තියෙනවා. 20ක් හම්බ වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. තුන්වෙනි level එකට ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා වැඩි කරලා තියෙනවා ලකුණු 5 මතක තියාගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි level එකේ එනකොට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා මේක නම් තිබ්බත් 10 දෙන එක මම නම් හිතනවා පාඩුයි කියලා ගොඩක් දෙවෙනි level එකටත් සමස්තවම ළමයින්. මොකද දැනුම හරි අඩුයි දෙවෙනි level එකේ නම් ඔයගොල්ලන් ඉන්නේ. හැබැයි තුන්වෙනි level එකට ලකුණු 15කුත් හතරවෙනි level ලකුණු 20කුත් හම්බ වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. දැන් ওই ලෙවල් වලට ලෙවල් ටෙස්ට් එකෙන් සමත් වුණාට පස්සේ අර විදිහට කාලය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ කියන එකත් මතක තියාගන්න. හොඳයි. එතකොට එහෙමනම් එහෙමනම් මොනවාද වෙන තියෙන්නේ? වෙන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවාද? අපි තුන්නේ චසන් කියලා කිව්වා නේද? ඒ කියන්නේ අපිට මොනවාද තියෙන්නේ කොරියාවේ? හුයු චසන් කියලා කියනවා අපි. අපි ළඟ තියෙන මොනවාද? මේක සොන්තෙක් හම්බක් යටතේ මේ සොන්තෙක් කියලා කියන්නේ තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඒවා නෙමෙයි. තෝරාගෙන ලකුණු ටික හදා ගන්න පුළුවන් ඒවා තමයි සොන්තෙක් හම්බක් කියලා තියෙන. අර උඩ ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ටික. උඩ ටික. කතා කරේ. දැන් මෙතන ඉඳලා සොන්තෙක් හම්බක් සොන්තෙක් හම්බක් කියන්නේ මේවෙන් තෝරා ගන්න පුළුවන්. තෝරා ගන්න පුළුවන් ඒවෙන් මොනවද ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන ඕගලන්ට තියෙන මං කියවනේ අර ජොංගි චොක්කම් කතාව. ජොංගි චොක්කම් කතාව අපි හැමතිස්සෙම කියනවනේ නේද? ජොංගි චොක්කම් එකක් දාගන්න කියලා. රුංගි චොක්කුම් කියන්නේ මොනවද? හා? මොකද්ද? චොක්කුම්. චොක්කුම් කියලා කියන්නේ මුදල් ඉතුරු කරලා තියෙනවා නේද? ඩිපොසිට්, ෆික්ස් ඩිපොසිට් වගේ දාලා තියෙනවා. මේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් දානකොට මෙන්න මේ වගේ ලකුණු හම්බෙන විදිහ වෙනස් වෙලා තියෙනවා ළමයි. දැන් ඉස්සර අපිට සම්චොන් මානොන් නිසං තියෙන්න ඕනි ලකුණු පහක් යාන්තම් ගන්න කලින්. දැන් එහෙම නෙමේ. ඊචොන් මානොන් නිසං හිමියන් ඕචොන්. ඊටන් මානන වලට වඩා තිබ්බත් ලකුණු පහක් හම්බ වෙනවා. ලේසි ඊටන් මානන එකතු කරන්නේ ගොඩක් අවුරුදු දෙකක් හැබැයි කල්පිරෙන්න ඕනේ. ඊනියන් ඉසම් ඊනියන් ඉසම් කුන්නේ චොංගි චොක්ක. ඊනියන් ඉසම් හොඳේ. අවුරුදු දෙකකට වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා ඔයාලට ලකුණු පහක්. ඊළඟට සම්චන්මා සාචන්මාන නිසං නම් සාජන් මාලන් නිසා නම් ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. සාජන් මාලන් ඉතුරු කරන්න හරි ලේසියනේ ළමයි. මාසෙකට ඔයගලන්ට 1.70ක් ඉතුරු කරත් ඇති. අවුරුදු දෙක කල්පිරෙද්දී. බෙක්චේෂින් මානන් වගේ දැම්මම පොතට කැපිලා යන්න සල්ලි ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම ඉතුරු කළා ඔයගලන්ට මේක ලකුණු 7 නම් හදාගන්න පුළුවන්. යුක්චන් මානන් හදාගන්න පුළුවන් ලකුණු 9කුත්, කල්චන් මානන්ට වඩා ලකුණු 12කුත්, ඉරොක් හදාගන්න පුළුවන් ලකුණු 15කුත්. දක්ෂ ළමයින්ට ඉරක් හදන්නත් පුළුවන් නේද? මන් දන්නේ පඩි මදි කියලා ඔයගොල්ලන් හිතනවා නම් ඉතින් අමාරු වෙයි. නැත්තම් කරන්න පුළුවන්. බලමු. ඊගාව එක මේ කුම්නේ තසන් වලට තව ලකුණු දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ චොංගි චොක්කම් එක විතරක් නෙමෙයි. අපි මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට කුම්නේ චසන් කියලා කියන්නේ අපිට ඕජොන් මානන වලට වඩා තියෙන මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් හරි ඔයගලන්ට මොනවා හරි ඩිපොසිට් තියලා ගත්ත අපාර්ට්මන්ට් එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් බිල්ලා එකක් ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. පල්සන් වලට වඩා තියෙනවා නම් ඒකට 15කුත්, ඉරොප් වලට වඩා තියෙනවා නම් 20කුත් හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ හැම එකකින්ම ඔයගලන්ට ලකුණු ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒවා යටතේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කාරණා කියන එක අපි වෙනම කතා කරමු මොන වගේ දේවල්ද කියලා. ඊළඟට ඔයගලන්ගේ මේ තුන්මු ක්‍යොන්යොක් කියන එකට තුන්මු ක්‍යොන්යොක් කියලා කියන්නේ නම මේ රැකියාවේ අපිට පළපුරුද්ද කොච්චරක් කියන එක. රැකියාවේ පළපුරුද්ද අපි කරන රැකියාව කොච්චර කාලයක් කරලා තියනවද කියන එක. විශේෂයෙන්ම මේ පුරිසනොප් වගේ ඒවා ඇති. එහෙම නැත්නම් නොන්චුක් ඊළඟට ඕප් වගේ ඒවා, ජෝසනොප් වගේ ඒවා ඇති. දැන් ජෝසනොප් එකතු වුණානේ නේද? ජෝසනොප් කියන්නේ දැන් අපි නැව් කර්මන්ත ශාලාවක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ ඒවා වැඩ කරාම අවුරුදු 8ට වඩා නම් 20ක් ලකුණු හම්බ වෙනවා. 6ට වඩා නම් 15ක් හම්බ වෙනවා. 4ට වඩා නම් 10ක් හම්බ වෙනවා. මේකට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ 8ට වඩා. අවුරුදු 8ට වඩා ලකුණු 20ක් දෙනවා කියන එක අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා 2022ට අතර. 23 දී. හරි. ඊළඟට ඉල්මන් චේචෝප් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවල කොන්සරොප් කොන්සරොප් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඉදිකිරීම අංශේ මේ වගේ ඒවා ඇති ඔන්න අවුරුදු 8ට වඩා නම් ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා 6ට වඩා නම් 10යි 4ට වඩා නම් 5ක් වන්න විදිහට ලකුණු දෙන ක්‍රමය වෙනස් වෙලා තියෙනවා 2022ට වඩා 23 දී හරිද මේ අවුරුදු 8ට වඩා කියන එකේදී ලකුණු 20ක් ලැබෙනවා කියන එක තමයි වැඩි එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ওই විදිහට බැලුවහම ලකුණු දෙන ක්‍රම වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඊළඟට බලමු කල්යොන් චිත්තොන් පුන්නේ කියොයුක්තන යොන්සු කියොම්හොන් යොන්සු කියොම්හොන් බලන්න දැන් යොන්සු කියොම්හොන් කියොම්හොන් නෑනේ ගොඩක් අයට නේද ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කොරියාවේදී මොනවා හරි ට්‍රේනින්ග් එකක් ලැබලා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දැන් ඉගෙනගෙන අවුරුද්දකට වඩා ඈ ඒ වගේ ඉගෙනගෙන තියෙන ඒවට චොම්මුන් හක්සා චොම්මුන් හක්සා කියලා කියන්නේ චොම්මුන් තෙහක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්න අවුරුදු දෙකේ යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා මෙහි කොලෙජ් ඩිග්‍රී කියන එක මේ කොලෙජ් ඩිග්‍රී එකකට එකක් කරලා තිබ්බොත් එහෙම ලකුණු 8ක් ඊළඟට හක්සයි සංචීත කොරියාවේදී යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා අපිට බැචලර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ එකකට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. දැන් යන්න පුළුවන් දැන් සයිබර් දෙහක්ය වගේ තියෙනවනේ නේද? සයිබර් යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. දැන් අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවුරුදු දෙකකට සයිබර් යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා මට ලකුණු නෑම කියලා හිතනවනම් මේ දැන් ලකුණු තියෙන ඕන තරම් මං හිතන්නේ අවශ්‍යම නෑ. අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ට්‍රේනින් වගේ දේවල් වලට විශේෂ ඒවට ලකුණු හම්බ වෙන ඒවා තියෙනවා. ඊළඟ කතන්දරේ තමයි අර අපි කියන්නේ මේ ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට මේ මේක ඇවිල්ලා මේ මේකත් ලකුණු ලබා ගන්න හොඳ ක්‍රමයක්. මේකෙදි මේ සොක්සා හක්සා චොමුන් හක්සා වගේ ඒවට ලකුණු හම්බ වෙන විදිය කියන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අනුව ලකුණු ගන්න විදිය ඊළඟට මේක චුචොන්ස් එකක් පල්යන් ජුංගම් පුචෝ එකෙන් චුචොන් දෙනවා ඒ කියන්නේ ඔගලන්ගේ මොකක්ද අපි කියන්නේ මේ නගර සභාව වෙන්න පුළුවන් ඔගලන් අයිති වෙන ඔගල ඉන්න ප්‍රදේශේ ඒ නගර සභාවෙන් චුචොන් කරනවා රෙකමන්ඩ් කරනවා ආ මෙයාට මෙහෙම දෙයක් දෙන්න ඕනි කියලා ඒක නම් රෙකමන්ඩ් කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒකටත් ඊළඟට සවේතුම්හම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් පහම ලෙවල් පහම ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ ටික විභාග ඔක්කොම ටික කරලා තියෙනවා නම් අමතර ලකුණු පහක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක උප්මියොන් වල ඉන්න අයට ඒ කියන්නේ දැන් ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට අවුරුදු 4ට වඩා හිටපු කෙනෙක්ට 10කුත් අවුරුදු 3ට වඩා ඉන්න කෙනෙක්ට 7කුත් අවුරුදු 2කට වඩා ඉන්න කෙනෙක්ට 5කුත් විදිහට ওই විදිහට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ළමයි මේ කොරෝනා ශිප්කු කල්යොන් කෙජොල් කිල්ලෝ ජම්යෝ කියලා එක. මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පහුගිය දවස්වල මේ කෙජොල් කිල්ලෝ කියලා දැන් ওই නොංචොක් නොංචු නොංචොක් සවරුප් කියන එකේ කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්ත වැඩවලට යෙදුන්න කෙනෙක්ට අවස්ථාව තිබ්බා නේද? අර පහුගිය කාලේ දැන් ওই කොරෝනා කාලේ නේද? කොරෝනා කාලේ ගොවිතැන් කරන්න මිනිස්සු නැති නිසා ඒවට යෙදවිච්ච අය යෙදවපු අය හිටියයි කිල්ලෝ කෙජොල් කිල්ලෝ කියන එකට. ඒ වගේ අයටත් මේ මාසයක් වැඩ කරා නම් ලකුණු දෙකකුත් මාස දෙකක් වැඩ කරා නම් තුනක් මාස තුනක් වැඩ කරලා දෙනවා හතරක් විතර ලකුණු ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ නප්සි සිල්චොක් කියන එක නම් ළමයි ටිකක් අමාරුයි අපිට මොකද මේ සාචන් මාලන් විතර මම හිතන්නේ එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා වසරකට. ඉතින් ඒක ගන්න එක චුට්ටක් විතර අමාරුයි ඔයගලන්ට. නමුත් ඒකෙනුත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සවේ පොන්සා කියන එක. සවේ පොන්සා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමාජ සේවා. ලකුණු තුනයි හම්බ වෙන්නේ සමාජ සේවා අවුරුදු දෙකක් කරලා පැය 200ක් සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට ලකුණු තුනක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට පියෝචන්ජං කියන එක පියෝචන්ජං කියන එකත් මම හිතන්නේ නගරාධිපති දෙන්න බෑ මම හිතන්නේ කුකේවොන් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ മന്ത്രി කෙනෙක්ට පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രി කෙනෙක් විසින් ප්‍රයෝජනසං කියලා එකක් දෙනවා. මෙයා සමාජයට වැදගත් පුද්ගලයෙක් කියලා. මේ කොරියාවේ ජීවත් වෙච්ච විදේශිකයෙකුට ඒ ප්‍රයෝජනසං එකකට ලකුණු පහක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ඉංගු කම්සොක් චියොක් කුමු කියොක් කියන එක මේ ඉංගු කම්සොක් චියොක් චියොක් කියලා කියන්නේ මේ මොනවාද ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශ. ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශවල වසර 4කට වඩා හිටපු අයට ලකුණු 5කුත් වසර 3කට වඩා ඉන්න අයට ලකුණු 3කුත් වසර 2කට වඩා ඉන්න අයට ලකුණු 2කුත් විදිහට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි එතකොට මේ ඉප්මියන් චිදෝ ඉප්මියන් චියොක් කුමුකියොන් එක්වලට අමතරව තමයි මේ ටික දෙන්නේ. මේ දෙක දෙන්නේ. මේ දෙකෙන් එකක් කියලා නෑ මං හිතන්නේ. 행안부 지청 인구감속 지역의 설제 현 사업장에서 어, 신청일 기준 1년 이상 근무 중이며 경력 2년 이상일 경우에만 해당. 어, ඒ කියන්නේ ඔයගලන් වසරකට වඩා ඉඳලා තියෙන්න ඕනි. අ වසර වසර දෙකක් වසර දෙකකට වැඩි වෙන්න ඕන. වසර දෙකකට වැඩි අයට මේ දෙන්නේ ලකුණු. මොකද දැන් මීට අමතරව හම්බ වෙන එකක් මේ. මීට අමතරව හම්බ වෙන එකක් මේ. උපමයන්ජෝ වලට අමතරව ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලට අමතරව ඉංගු කම්සොක්චිකියොක් කියලා කියන්නේ ජන ජනගහනේ අඩු ප්‍රදේශවල ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශවල සේවා ස්ථාන තියෙන අයට මේ විදිහට විශේෂයෙන් ලකුණු ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා සන්තෙක් හම්බොක් යටදී තමයි මේ ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ. අර ප්‍රධානයි මට අමතර ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ චුරිකු පොබ් විභාන එක එහෙම නැත්නම් කුම්නේ පොම්මියු විභාන ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ලකුණු අඩු වෙන ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ලකුණු අඩු වෙනවා. ලකුණු අඩු කරගන්න එපා. ඒවත් ඔයගලන්ට අවාසියදායක වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ওই ටික තමයි විශේෂයෙන් මේ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මට E7 එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කරන්න කියලා ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබ්බා. ඉතින් මොනවද වෙනස් වෙලා කියන්නේ කියලා 2023 කියලා කියනවා නම් සරලවම ওই ටික තමයි විශේෂයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. වෙන ලොකුවට වෙනස් වෙච්ච දෙයක් දකින්න නැහැ. අපි ඔයගලන් මතක තියාගන්න ඕනේ සවය තුනක් තුන්වෙනි ලෙවල් එකකවත් අඩුම තරමේ සම්පූර්ණ කරලා තියාගන්න ඕනේ. තව එකක් ඉන්නේ ලෙවල් එක. ඉතින් මේකේ හැඟවිච්ච දේවල් තියෙනවා. දැන් මම මේක මේ උඩින්න කියුවේ නේද? මේක ඇතුලේ සැඟවිච්ච තැන් තියෙනවා. ඒ සැඟවිච්ච තැන් හොයාගෙන අපි අපිට වීසා එක ගහ ගන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි තාර්කිකව හිතලා කරන්න ඕනේ කාරණාවක්. ඉතින් මේකෙදි මේ ඒ සැඟවිච්ච තැන් බලා ගන්න සැඟවිච්ච තැන් අපිට මොන වගේ වාසිදායක තැන්ද තියෙන්නේ මොන වගේ අවාසිදායක තැන්ද තියෙන්නේ වීසයකට යන්නක් කොහොමද සූදානම් වෙන්න ඕනි කියන එක අදාළ පුද්ගලයා හමු වෙලා කරන්න ඕනි කාරණාවක් ඒක දැන් මේ ටික කියලා දුන්නට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන් ඇත්තේ නැහැ තනියම ඔයගලන්ට මේක හිතලා බලලා මේක මොනවාද මොනවාද කියලා හොයලා බලලා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නමුත් එසේ නොවන අවස්ථාවල තියෙන්නට පුළුවන්. එසේ නොවන අවස්ථාවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් තැන්වලදී අපිට පේන දේ නෙමෙයි සමහරක් තැන්වලදී ඇතුළට ගියාට පස්සේ වෙනත් දේවල් තියෙනවා. සමහරක් වෙලට හොයලා බලමු. පේන දෙයට වඩා. ඉතින් ඒ රින්ගන්න පුළුවන් තැන් හොයාගන්න තමයි අපි ඒ සඳහා විශේෂඥයෙක්ව හොයන්න ඕනේ. රින්ගන්න පුළුවන් තැන් හොයාගන්න. ඉතින් දැන් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බනේ නේද YouTube එකේ. දැන් ඒක බලලා දක්ෂ වෙලා ලකුණු ටික හදාගෙන වීඩියෝ මේ ඊසෙන් ගහගත්ත ළමයි හිටියා. ඒගොල්ලන් මට ස්තුති කරා. සමහරක් ළමයි මට තෑගි වෙලා තිබ්බා. මිස්ගේ වීඩියෝ එක බලලා තමයි මෙහෙම කරගත්තේ කියලා. ඉතින් හමුවෙන්න ආව ළමයි හිටියා. ඒ අය දැන් ඒ පුංචි පුංචි තල්ලුවක් ඇති සමහරක් අයට ඒක ගොඩ දා ගන්න. සමහරක් අයට දැන් මේක බලලා තේරෙන්නේ නැහැ. අඩුපාඩු තියෙනවා. මේක පැහැදිලි නෑනේ ගොඩක් පැහැදිලි කරලා නෑනේ කියලා කියන කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම බේසික් ටික තමයි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. හැඟවිච්ච තැන් මොනවද කියලා හොයාගන්න. ඔයගොල්ලෝ වැඩිදුරටත් කියවලා බලන්න. සහ අදාළ පුද්ගලයෙක්ගෙන් කියන්නේ විශේෂඥයෙක්ගෙන් උපදේශ ගන්න. ඒක වාසි වෙයි ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ගේ ඊසමෙන් එක හදා ගන්න. දැන් opportunities ගොඩක් වෙනවා 5000ක් වෙනවා. coincidence එකෙන් 600ක් දෙන්න දෙනවා. ඊළඟට නැව් කර්මාන්තේ 400ක් තියෙනවා. අර 5000ට අමතර. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයගලන්ට අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් සවයිටොන් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තුන්වෙනි ලෙවල් එකවත් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනි. අඩුම තරමේ. KIP එක ගැන මම වැඩි කතා කරන්න ඇයි කියලා හිතනවා ඇති. ටොපික් එකලා අපි සංසන්දනය කරද්දී KIP එක ලේසි. විතරක් මේ නෙමෙයි විතරක්ම නෙමෙයි KIP එකේ තුන්වෙනි ලෙවල් එකට අපිට එකපාර සමත් වෙන්න පුළුවන්. සමත් වෙලා එතන පැය 80 සම්පූර්ණ කරලා ඒක ඊසු ඊසු කරගත්තාම ඇති. හොඳටම ඇති. ඊසු කරගන්න එක අමාරුයි කියලා කෙනෙක් කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් උත්සාහ කරොත් බැරි නැහැ අපිට කරන්න පුළුවන් දැන් opportunities ගොඩක් තියෙන නිසා යාගන් ක්ලාස් ඒ කියන්නේ night class දාලා තියෙනවා weekends class දාලා තියෙනවා මම බැලුවා මේ පාර ගොඩක් පන්ති දාලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා මගේ අරගන්න එපා කරන්නට පුළුවන් දෙයක් කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි ඊළඟට topic එකක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් topic දෙක සමත් වෙන ගොඩක් ලේසි ඊට පස්සේ topic දෙක සමත් වෙලා topic තුන කරන්න ඕනේ තුන කරද්දී ටිකක් මහන්සි වෙන්න තියෙනවා මොකද ලියන්න තියෙනවා ඊළඟට භාෂාව චොම්මුන් යොංගෝ කියන එක ටිකක් වැඩි ප්‍රොෆෙෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩක් වැඩි ඉතින් පාඩම් කරන්න ඕනි ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනි ඔය වගේ දේවල් තෙන්ටි කොරියාවේ කාලයක් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් කොරියන් භාෂාව ලියන්න කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එක නරක දෙයක් නෙමෙයි ඒක ඔයාලට හොඳ දෙයක් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි කතා කරා අලුතෙන් 2023 මොනවද අලුත් වෙලා තියෙන්නේ කියන කතන්දරේ තව සැඟවිච්ච දේවල් තියෙනවා අදාළ කවුද අදාළ මේ හා සම්බන්ධ ප්‍රවීණයින්ව අමතන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට උපදේශ වැඩිදුර ගන්න මහයන්ග කැෆේ අපිව අමතන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට ඔයගලන් මේක අධ්‍යයනය කරලා බලන්න අපිට 20 වෙනි ගහ ගන්න කොච්චර ලේසියිද කොච්චර අමාරුයිද මොන වගේ තැනද අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් මේ වගේම නැවතත් මම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. හම් වෙන සුළු ඔයගලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝවන්.